presidente Murica. Eu sou Mariana Serafini, do Portal Vermelho. O que eu quero saber é com relação à crise política vivida no Brasil, ela também atinge outros países da América Latina. Como que esses projetos populares que se desenvolveram nessa última década podem se reinventar para vencer essa contraofensiva que a gente está vivendo e avançar nas conquistas sociais? Creio que os partidos progresistas deben de profundizar su democracia, ser menos piramidales y mucho más horizontales. Ahora es posible con estos aparatitos tomar decisiones que, que los compañeros del partido entiendan, respalden o no respalden. Eh, creo que los partidos son insustituibles, tienen defecto, porque defecto los hombres tenemos. Pero de a uno los hombres estamos fritos. Eh, la historia la hacen corrientes. Y no la hacen, y no la hacen individuos fenomenales no, la hacen corriente. Puede haber individuos que interpreten y que representen en un momento de la historia una corriente fenomenal. Pero sin la fila india que compone la historia, no se cambia la realidad. Por eso hago voto por los partidos, reconociendo todos los defectos que tienen. Pero hay que pelear, porque si no quedamos en manos del hombre fenomenal. El invento que pueda ser una cadena periodística, que te saca un tipo de allá porque es buen cantor, acaba de salir un cantor por ahí de, eh, en, un país de Centroamérica, por estar tan desactivado el sistema político, salió un cantor. Mañana puede ser un futbolista o puede ser mogo, no importa. No, compañero la derecha ha utilizado con mucho beneficio los errores que nosotros hemos cometido. Pero lo hizo en un momento histórico y en esto resumo, donde la coyuntura económica estaba a favor para generar inconformidad. Y la más inconforme es parte de esa clase media que emergió y que no sabe por qué emergió. Fue el Espíritu Santo, fue <laughs> qué sé yo no se da cuenta que fueron las políticas que mal que bien se llevaron adelante obligando al reparto social. No esperen en la historia de la actitud. Igual no está mal, no fue perdido. Que la gente viva un poco mejor a lo que vivía, no está mal, aunque no entienda, aunque no nos agradezca. No se hizo para que nos cambiaran la mano y no se, hizo porque había que hacerlo. Eh, y finalmente, ya va a pasar esto. Siempre que llovió paró. Yo estuve tres o cuatro veces preso, dos me escapé y volví a caer. <laughs> Eh, ¿Qué les quiero transmitir? Hay que tener el coraje de volver a empezar, siempre. Aprender de los errores. Pero dice volver a empezar, ¿qué significa? Aprender de los errores, tratar de hacerlo mejor y perseverar. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos. Pero hay que tener la humildad cuando se triunfa de saber que el triunfo es relativo es un avance. Y sembrar, para cuando nos vayamos de esta vida haya otros que levanten las viejas banderas de las dudas perdidas. Por eso partido, sentido colectivo, sentido de siembra y humildad estratégica. Hemos recibido mucho, compañeros. Los antepasados nuestros nos han dado muchísimo algo le tenemos que dejar a los que vengan. Y de paso nada más ni nada menos que darle contenido a nuestra vida. Si no que somos consumidores de supermercado, pagadores de tarjeta, laburantes que tienen que perderse 3, 4 horas todos los días para ir a laburar y formar y formar y formar en la tasa de acumulación del capitalismo y compré esto, y compré lo otro, y compré lo otro, y compré el otro, y viva pagando cuenta, y cuando querés acordar sos un viejo romántico y te pelaste. ¡Pah! No, hay que tener una causa para vivir. Y la causa es preocuparse por la suerte de los demás. Preocuparse un poco por la suerte de los demás. Bancar las derrotas y que no se nos suban los berretines en los momentos de triunfo porque todo derrota y triunfo son pasajeros. Gracias.